वो तन्हा कौन है अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसकी सब निशान